लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों कई तरह की चर्चाएं इंदौर में चल रही है सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंदौर की सांसद तथा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का कहना है कि वे योग्य उम्मीदवार सामने आने पर ही चुनाव नहीं लड़ेगी अन्यथा वे खुद भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी बीच सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के निवास पर अचानक पहुंच गई और यहाँ पर दोनों के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई सत्तन भी ताई को अपने घर देखकर हैरान थे यहाँ आधे घंटे तक रुकी ताई को सत्तन ने अपना घर भी बताया सत्यन घोषणा कर चुके हैं कि वे ताई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और सुमित्रा महाजन तथा सत्यन की यह मुलाकात इसी संदर्भ में बताई जा रही है कि कुल मिलाकर ताई सत्यन गुरु को मनाने के लिए पहुंची थी इस मौके पर सत्यन गुरु ने भी अपनी नाराजगी उनके सामने जाहिर की कि किस तरह से पार्टी के बड़े नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं